Enär malang man lang vemma, ma, nä mbule hitta ම නෑරම ලොවෙම ම නෑමුලේ හිත දෙන්න ම හීනෑකදාටෙන්න න්න අයිබෝන් මගේ අලුත්ම සිින්දුව ලැස්තිීවාල්ට දැම් බාර දෙන්න ම ඉනසි මියසික් එකේ මියසික් කරේ චම සංගීත් යගේ ලිරික්ස් දුලන්නේ අරෙක්ස් මගේ පලවෙනි ෆීචරින් එක ඒක කලේ ස්මෝකයොත් එක්ක එවලිම ස්පේෂල් කෙනෙක් කින්නවා එයා පෙන්න්න නොවයාට වීඩියෝ එකේදී මේ හැම දෙයක්ම බලන්න අහන්න ලෑස්තිලායින්න මගේ YouTube චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා මෙතනින් එහාට නෑරම වගේම අනිත් හැම සින්දුවක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සඳුන් පෙරේරා official YouTube channel එකෙන්. එහෙනම් මෙච්චර කල් මාත් එක්ක ඉන්න ඔයාලා එක්කෙනෙක් නෑරම ආදරෙයි. ජය මට සිම්බින්න දෙන්න ඔයද තොල් මං අසවද ගන්න තිස්තුන්දා තකි තකි තකි තකි රුම්බා මට සිම්බින්න දෙන්න ඔයද තොල් බගන්න ශෘංගාරගි බබරුන්ගේ ගුම්නාදකි සංසාරෙන් පුරුද්දක් වදිය ගලගෙන වෙන මගේ උම්මාද චිත්‍රා ස්මෝක ස්මෝක යෝ මෝදන්නේ මම ස්මෝගියෝ චම සංගීත්ගේ ස්ටඩියකින්නේ මේ පාර වෙනස්ම වැඩක් කලාපි සීමියසික් සහ සඳුන් පෙරා එකතු වෙලා වාලට ළඟදින් බලාගන්න පුළුවන් සිින්දුව නෑරම ඉතින් මියසික් විඩියගින් වාල කවරුත් ආදරය කරන ස්පේෂල් කරක්ට එකක් එකත් වාලට කවද ගෙල්ලඟදින් බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් සඳුන් පෙර YouTube චනල සබස්්‍රයි් කරන්න තචයන්න ස්මෝක ස්මෝකා